kita punya. Ini kenalkan ini Aero. Ini aku kepala ni. Ho, Tajang sana, tajang sini. Stun sana, stun sini. tak ada masalah untuk dia kan. Itulah antara satu sebab yang buat Katila rasa macam wow, he's the one. He's the one. Dia memang tak takut. Dia memang jantan yang sebenar. Dia memang <tsk> aku kagum lah dengan dia ni. Kan? Sebab tu dia polis ibu dan menjadi uh, Inspector Kai menjadi kegilaan ramai orang. Hmm. Cek tang orang kata-kata. Cekang. Tak ada hal, dia memang tak takut Lipas nak takut agak-agak sikit Hei, ni spek tekai lah Setakat lipas dia jumpa tengah-tengah jalan Kau dekat tepi-tepi katil lalu, kau dia tangkap macam macam Macam macam tu Tangkap Buat macam tu, pegang misai dia, masuk mulut, telan, kunyah sebab terkait tembak orang letupkan tujuan bangunan ke dalam tanah api nak takut lipas <laughs> Hero Melaya lagi. babe. Mana boleh berserah Mana boleh mengalah Boy, boy, boy Cakap besar Cakap tak mahu jatuh Dia tak tahu, kita tahu tapi tak apalah, segagah-gagah perkasa dia tu, dia boleh dipuji lah. Masak kari boleh, asam pedas boleh, Maggi boleh. Apa segala jenis lah, apa petik je abang, kat dia siap. Tapi hampa kena tengok tak ni yang dia juah sangat tu. It's hybrid. Cepatlah. Cepatlah. <laughs> oh, kepok. Oh. Sayang. Hmm. Try awak ni jap. Jap, jap, Eh, jap tahu, jap tahu. Kau boleh. Eh, ba. Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, lama ni. Lewa kena buka mulut. Alah, yang tu pun dah terkejut. Kecoh gila. Sheriff tengok, Sheriff. <laughs> Tengok anak kau. Biar anak kau pun berani. Apa, apa, apa? Aku takutlah. Habis ah, tu, dia ada bas. Apa? Alah. Terkejutlah. <coughs> ya Allah, sayang. Malu kat Sheriff lah. Oh my god, saya sisir. Mana yang dok kau dapat kat wayang badan tangan ketuk-ketuk ya? Di meja kalau betul-betul awak. Lah, oh okey. Makan. Oh okey je kan. Awak sini. Takat tak tadi saya kau ni kan nak tangkap pun ni. Oh masuk mulut makanan terus. Tengok bapak ni. Macam mana apa rasa hero ke kero? Hero boleh tak? Ah, tak bagi weh, tak bagi terlalu sikit. Ada lagi satu hampa kena tengok ni, tengok, tengok, tengok. Sayang Nak kopi tak? Ah, kalau nak air kosong atas sini Kalau nak air kosong atas sini Saya cuma hantar Minuman yang mahal-mahal je kat depan tu Datang kat sini Kita Awak tahu tak apa kelebihan rumah Eh kekurangan rumah dua tingkat Apa? Sebab bila awak dekat atas, saya dekat bawah. Hmm. Bila saya dekat bawah, saya rindu. Apa? Naik kosong je. Eh, B, awak tahu tak? Hmm. Apa? Awak pergi syuting kan? Hmm. Saya jumpa Sherry. lah, dia nampak. Kan dia selalu pergi ke kaunter bawah. So, tiba-tiba bila saya suruh dia pergi, dia tak nak pergi. So, dia, kata, dia kata ada spider. Hmm. Saya naik atas, memang betul ada pun. Besar gila. Rumah ni banyak kita orang kau minum. Dulu ada lipan merah tu. Lepas tu sekarang dah tak ada dah. Yeah. Tapi serius, saya nampak besar gila. Ingatkan anak tipu je. Sebab dia kan geli, dia kan tak suka benda-benda tu. Itu yang dekat kita punya aircon. Dalam belakang aircon tu. Kalau pasan kadang-kadang dia keluar. Cicak, cicak. besar gila. Ha. Oh, saya tahu cicak tu. Hmm. Besar gila, bi. Dia memang dah lama. Dia daripada kita sewa. Hmm. hmm. Kita sewa, dia dah ada dah. Ya. Yeah. Hmm, hmm. Oh, dia penghuni sini dulu lah. Ya, yeah, besar nak mampus. Sayang, hmm. awak dapat tak? Tak. Ya, kita nak kena pergi ni lah. Kita nak kena pergi beli set ke apa pun dia ke. Banyak-banyak ke mana? Tak, dah tak tahulah Hayu tu letak mana dulu. Saya cari-cari tak ada. Tapi memang betul awak nampak kan? It's hybrid. Apa dia? Spider tu kan? Ada. Ah! ya Tuhan ku Memalukan betul Kalau betul ni live tadi ni aku ambil aku dah makan Mengarah Penat lah Orang tengah relax dalam keadaan yang tenang Dalam keadaan alfa Saya cari mentadak-mentadak Tak ada yang tipu Tu so, spider plastik yang aku jumpa aku beli je lah Pembelum kalau kau nak tengok aku lari dan kau kena ambil naga, cik naga. Naga aku lari. Ih, boyo. Ah, okey, Jual. Jangan jangan kacau hidup aku. Okey. Cik aku war video ni dekat grup family. <laughs> kau biasa lah. Aduh, bapak dengan anak perangai sama je. c a n Cepat. Cepat s i h Dinosaur. Dinosaur. rumah, aku ni macam jantan tau dekat rumah. Dia tu macam betina, macam bini. Kalau apa-apa hai, kita ni duduk dalam hutan. Keliling hutan. Kalau kata lipas masuk ke, mentadak-mentadak masuk ke, apa-apa segala kumbang yang masuk ke, tak guna panggil dia. Dia akan macam, eh, eh, eh. Ha, dia akan macam tu. Kita ni nak kena ambil penyapu, nak kena pembik set, kita yang nanti sembok. Kita ada nampak lengan ketul-ketul kiri kanan, duk piji, makat bersih, six pack, pohon selisih. Tapi haprak pesak tu pun takut. Okay, ini video last. Hampa nilailah sendiri macam mana keadaan dia dekat rumah. Allah suruh dia, dia nanti suruh orang lain yang buat. Macam apa tak ada bukti lah. Bukti tu semua bukti yang kukuh dekat CCTV. Bukan kata aku main-main ke. Bukan kata aku ni buat cerita ke apa tak. Sam memang macam tu. So, masyarakat di luar sana, wajarkah dia dijemput lagi untuk polisi 4 dan 3? Fikirlah. Hmm. Hmm.